Homeopatía. Ciencia, pseudociencia, terapia, pseudoterapia? Para entender a homeopatía, primeiro hai que profundizar na orixe do seu termo. Homeopatía vendo grego homeo, grande, hepatía, estafa. Isto obviamente acabo de inventalo, pero igual que son pura invención as evidencias científicas da homeopatía. Ou non? Se un anaco de ti pensa que a homeopatía funciona porque unha vez lle funcionou a túa prima de Ourense, ou se simplemente es escéptico ou escéptica, Quédate porque a repasar a orixe e as entrañas da homeopatía. A finais do século XVIII, a medicina convencional estaba bastante limitada. Non existían os ensaios clínicos e normalmente as prácticas realizadas eran moi agresivas. Entre elas estaban as purgas, amputacións ou sangrías. Poderíamos dicir que o remedio era peor que a enfermidade. Foi entón cando un médico alemán chamado Samuel Hahnemann postulou os principios da homeopatía. O primeiro principio da homeopatía é que o semellante cura o semellante. É dicir, se unha substancia está a causar un síntoma, esa mesma substancia pode curalo. Se, por exemplo, a cafeína causa insomnio, a mesma cafeína, pero en concentracións máis, pode curar o insomnio. E chegamos ao segundo principio da homeopatía. Canto máis diluído, máis efectivo. Que quere dicir isto? Que canto máis dilúas unha substancia en auga, máis curará. E aquí onde entran en xogo as dilucións homeopáticas, que é coller unha parte da substancia e diluíla en 99 partes de auga. E obteríamos un CH, que é un centesimal de Hahnemann. Posteriormente, colleríamos unha parte desa CH, volveríamos a diluílo en 99 partes de auga e teríamos unha dilución 2CH, e así sucesivamente. Unha dilución 12CH sería como botar 0,8 gramos de sal no Océano Atlántico, pero o problema e que as dilucións normalmente usadas na homeopatía son de 30CH, nas que non queda nin un átomo da substancia orixinal. Entón, se non quedan partículas na dilución final, como é posible que funcione? Pois resulta que os homeópatas afirman que a auga ten memoria, e que con esta memoria pode lembrar outras substancias coas que estivo. De feito, en 1988, a prestixiosa revista Nature sacou un artigo que afirmaba que a auga tiña memoria. Un estudo que tardaron menos dun mes en darse de conta de que estaba manipulado e sesgado. A ver, poñámonos serios. Se tivo tanto éxito, será porque funciona. Polo menos un poquiño, porque algo fai, non? Así que me puse a investigar. Tendo en conta a enorme cantidade de evidencia científica de que a homeopatía non cura e a ausencia de evidencia de que auga ten memoria, propuseme atopar evidencias a favor da homeopatía. Así que entrei nunha páxina de homeopatía E a verdade é que ali sí que había artigos que dicían que a homeopatía funcionaba. Investigando un poquinho máis tamén atopei isto. Unha pirámide que mostra o grado de evidencia científica. Canto máis arriba, maior evidencia científica. Na parte máis alta están as metanálises. As metanálises son sínteses de datos dun consunto de estudos. Así que me pareceu bastante oportuno basearme na cúspide da evidencia científica para solventar este problema. Sabedes cal foi o resultado da maior metanálise feita en 2005? Exacto, que non hai diferenzas significativas entre a homeopatía e o efecto placebo. A homeopatía ten unha vantaxe, que non ten efectos secundarios, pero tampouco primarios. Se un resfriado tardas unha semana sen tomar nada, tomando a homeopatía tardarás sete días. O problema da homeopatía non é o dano que causa directamente, xa que normalmente só é auga e azúcar. O problema ven cando non só están estafando a xente, O negocio homeopático move miles de millóns de euros só en Europa, senón que ademais moita xente deixa eses tratamentos convencionais para tratarse só con homeopatía e, ao longo do tempo, acaban empeorando ou incluso morrendo. Pero que ademais estamos no medio dunha epidemia mundial. Collede un trociño de coronavirus, diluílo 30 veces en auga e ale, todo mundo salvado. A loita contra as pseudociencias e pseudoterapias non fixo nada máis que empezar. Vivimos na era da información e hoxe en día calquera bulo, pseudoterapia ou remedio divino pode propagarse dunha forma moi sinxela e moi rápida. Evitemos que iso aconteza. Se vos gustou este vídeo, podedes ver máis na canle de Youtube de Naturiza ou visitando a web naturiza.org.